ibalulethi lithi ubhaku nospoti ne libhalwe ngubani ngugerald sekoto ne okay zomamela ke ubhaku nospoti mandulo phaya kwakukho izinja ezimbini ezinemfeketho ubhaku nospoti zazihlala kwidolophu ekuthiwa yicumakala bathe aba bahlobo babini basileyo bakuqonda ukuba abahlali banomsindo bagqiba ekubeni bemke ecumakala bakhwela uloliwe olandelayo oya edikeni idolophu eyayingekho kude kuyaphi amatikiti kaloliwe bawathenga ngemali ebabeyibe kubahlobo babo hmm. imigulukudu ne ngamasela la ncumfa uba bazokwazi ubaleka baye edikeni e masiveni kuloliwe bahlala ecaleni konkosikazi agwana nonkosikazi nkomo ubhaku wabuza unkosikazi agwana ndiza kwehla eqonca isitishi esiphambi kokuba ufike edikeni ndisendleleni eya kundwendwela umyeni wam ulipolisa edikeni niyazi Mm, ucinga uba bazoyithanda ezinto into yoba lo myeni elipolisa ngoba kutheni ucinga uba bazoyithanda em ngoba kutheni ngoba kutheni ngoba kutheni bengazoyithanda very good ngoba bayaba ne okay kodwa ke mamelani ke mehlo onke apha kum sizawuluphela apha elibani ngoku namhlanje ne